weli ma aragtay qof qani ahaa xoolo lahaa caruur lahaa oo hal mar wixiisa waayay weli ma aragtay qof caafimaad qabay hal mar jirro ku soo boodo sariirta fuulay weli ma aragtay qof iska fiicnayo hal mar cuquubo ku soo degtay uusan filanaynin waa arrima aad u xun soo maahan oo qof walba nacban yahay inay ku dhacdo haddaba siduu ilaahay kaaga badbaadiyey arrimahaas ducada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam kasta ku ducaysan jiray oo saxiix muslim ku jirto ku ducayso insha allah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah walaalna joogtaan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waxaan ku jirnaa bishii ramadaan bishii ducada bishii dembi dhaafka sidaa darteed maanta waxaan jeclahay inaan kula wadaago duco aad u qiimo badan nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ku ducaysan oo saxiix muslim ku jirto waxaa jirto afar arrin oo aad u xun nebi maxamed sal alla alay slm ka magangeli jiray ducadan afartan arrinay kaa magangelinaysaa mar walba ku ducayso walaalahaa kalene allaahumma inii acuudu bika min zawaali nicmatika wa taxawuli caafiyatika wa fujaa'ati niqmatika wa jamiici sakhatika ducadan ilaahay waxaa ka magangelaysaa afar arrin oo aad u xun afarta arin hal ayaan u kor istaagaynay si fiican u dhegayso tan koowaad ilaahay waxaa ka magangelaysa allaahumma innii acuudu bika min zawaali nicmatika nicmadaa isiisay oo xoolaha iyo khayrka nicmada muuqata iyo taan muuqaninbo ilaahayow inay iga tagto waa kaa magangalay waxyaalihii nicmada ku tagtana waxaa ka mid ah haddaa ilaahay u mahadceli weyse ilaahay wuxuu yidhi lain shakartum la laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid hadduu ilaahay nicmo ku siiyo ugu mahadceli ilaahayna waxaad ka magan gashaa inay kaa tagto waxyaalaha nimcada kaa racdaynaayane iska ilaali tan labaad ilaahay waxaad ka magangelaysaa wa taxawuli caafiyatika caafimaadkaa isiisay indhahaa isiisay socodkaa isiisay hadalkaa isiisay siisay neeftaan aan neebsanayo ilaahayow inaa iga kaxaysid jirraha igu badelin taxawul macnaheeda waxaa waaye badel wax lagugu badelo zawaal nicmatika nicmo inay kaa tagto taas waa zawaal inay kaa tagto waa taxawulna laakiin waxaa waaye caafimaadkiyaa kaa tagoo jirraa lagugu badelay waa arrin aada u xun ilaahay ka magangal allahuma inaa nacuudu bika min taxawuli caafiyatik ilaahayow caafimaadka inaad naga kaxaysid jiraha nagu bedelin tan saddexaad wa fujaa'at niqmatika hal mar cuquubo aan filanayn inay igu soo degto dembiyaan galay ilaahayow cuquubadiisa ii soo dedejinin adduunyana ha igu tusin aakharana ha igu tusin ilaahu ii dembi dhaaf fujaa'a niqmati waxaa waaye cuquubo aadan filanayna hal mar inay kugu soo degto adigoo socod waxaa laga hal mar gaariga inuu kula gadoomo yacni niqma cuquuba aadan filanaynin ilaahu waa kaa magan galo tan afaraad wa jamiici sakhatika ilaahayo wax walbo oo aa iga xanaagaysid waa kaa magangalay ilaahayow ha ii xanaagin oo ha ii caroonin sakhadkaaga ilaahayo wax walbaoo ii keenaayo ama hadal ha noqoto ama camal ha noqotane ilaahu waa kaa magangala ugu dambayntii walaalayaal bil ramadaanaan ku jirnaa waxaa laga yaabaa inuu ilaahay ku aqbalo ducada ku ducayso maalin walbo walaalaha kalena usii gudbi jazaakum allahu khayran baaraka allah fiikum asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu